Quem tá barriguda, olha o tamanho da barriga de neném. Olha, gente, e a riqueza tá grávida, gente. Tá quase ganhando o neném dela, ó. Olha o tamanho da barriga. Olha o ciúme do Todd. É barriguda. Dá osso, neném, dá? Hum.